Dawno, dawno temu wędrowni naganiacze i ich opowieści skłaniały ludzi do opuszczenia stron rodzinnych i udania się do Ameryki, do ziemi obiecanej. Historie innych, historie wynalazców skłaniały inwestorów do wydawania na to pieniądze i rozwijania ich biznesów. Potem weszliśmy w okres stabilizacji, przewidywalności, bezpieczeństwa. Informacja biznesowa stała się suchymi, zimnymi faktami. Aż obudziliśmy się w XXI wieku, gdzie biznes szuka nowych horyzontów, gdzie mamy zmienność, gdzie wykuwamy nową rzeczywistość, gdzie w każdym zespole projektowym mamy ludzi z przeróżnych dziedzin. I aby skłonić ich do współdziałania i do pracy, potrzebujemy trafić z opowieścią, która będzie ich opowieścią. Patrzymy w związku z tym na opowiadaczy bajek. Patrzymy na firmę Pixar z ich pięknymi kreskówkami, budowanymi według schematu dawno, dawno temu, każdego dnia, aż pewnego dnia, i w związku z tym, i w związku z tym. I budujemy komunikację w projektach według tego schematu. Komunikację, która ma zawierać treść, ale ma też poruszać serca, ma skłonić do działania. Zatem w najbliższym projekcie, budując komunikację, zbuduj może według zasady, co było kiedyś, jak to działało, gdzie jest przełom, do czego to prowadzi i do czego nas to koniec końców doprowadzi. Ponieważ obecnie komunikacja w projekcie to biznes storytelling.